tal, Pues nada, bien. Mira, te traigo esta caja. ¿La comida? ¿Has preparado comida o qué? Mm, pronto para ti. ¡Anda! Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Uy, ha viajado desde Polonia a Valencia y mira, aquí está. ¿El, premio? ¿Pero tú sabías dónde la existe? Algo me habías <laughs> dicho. Salve Elena. you how how did you come with how did you come with this idea? <laughs> okay. Yeah, yeah, yeah. She's she's here. Didan is here. I'm part of my of, part of my group as well, and. Uh, they, here. they're listening to you. They're listening to you. Thank you. Thanks a lot for this. Huh? It's really, really nice. It's really nice. Okay. Un abbraccio, Elena. Ci vediamo subito. Eh? Ci vediamo subito. Ciao ciao. Ciao ciao, grazie, ciao ciao. Ciao Elena. bueno, venir aquí, que os soy claro, gran ganadora con el premio, venga, venir aquí. Habéis visto que siempre decimos, los europeos están más adelantados que los españoles, pero realmente les gusta más el teatrillo, el festival de invierno, que, ¿cómo es lo que hacen los coles? Irene, tú qué estás ahora en eso. ¿Festival de Nadal? ¿Cómo se llama eso? Festival de los niños. Sí, pero claro, tenemos que tener la distancia. Estamos ahí un poco... Es un poco raro todo, pero bueno. Bueno. Bueno, chao, gracias.